Csó gyerekek, ma is készültem nektek egy Máriós videóval. Ugye nem laggol egyáltalán, 60 FPS-en megy egész game. Ott van, hogy 30. Nem laggol, figyeld Adam, nem laggol egy kicsit se. Mintha el se indítottam volna gyerekek a videót. Sajnos 10 perces lesz, de annak is inkább örüljetek, mert Holnapra terveztem ezt a videót, és inkább ma csináltam meg. Szerintem ezt ma vagy holnap fogjátok meglátni Youtube-on. La no lag! Mi a tököm? Mi ugorjam! Hát ez nem volt. Végre már. Nem. Jojo. Ez mi? Ez valami flood, vagy ez geó? Ez mi? Ez valami fújó, nem? Víztökölő víz. Nevezzük el víztökölőnek, gyerekek. Sajnos csörög a telefon, és ez belezavar a videóba. De nem baj. Remélem hallotok attól még. Bocsi, de én itt fogom megcsinálni, mivel nincs olyan madár, ami földre repülne. Na, akkor most már le is kopoghatsz a pálya aljál. Hát a sztorit! Bocsi, de nem vágom meg a sztorit. Na, mi adtak? Most kicsit vele volt, hogy Várjatok. Lóf! Na, így jó. Így a jó új gépem lett karácsonykor 24-én. Mi a tök? Ja. Z-t nyomtam, nem a X-et. Dipson. Bip, bipilon. Bipsilon, bocs, ám nagy gyerekek, milyen bipilon. Bocsánat. Kicsit köhögünk. Köhögő vagyok. Kezdjük el a senior pályával, mivel az 10 perc lesz ez a videó. Ó, egy élet, nem veszem fel, mivel Várjál, inkább felveszem, mivel hogyha meghalok. Hát inkább mégse vettem fel. De viszont itt lesz egy Starcoin. Csillagpénz. Mert úgy hívunk, hogy csillagos coin. Oh! Yeah, fuck yeah! Oszta meddig eldobott. Itt a pálya vége? Jó! Mi? Mi a tök? Gyerekek, miért haltam meg majdnem? Négy perces már. Jó, gyerekek! Gyerekek, ez mi Ó, Istenem, és rám nem jó az a izé mikrofon. Ez nem adott valamiért pénzt. Ja, már megöltem már. Mi történt gyerekek? Nem csinálok semmit. Ki is lépünk abból a baszott fájából. Kezdünk a Bobon Butterfield-el, gyerekek. 10 perces lesz a videó, mivel nem izéltem a izére. És gyorsan sietek, mivel... Hát gyerekek, nem bírtam megcsinálni első titkos pályát, pedig szerintem az kibaszott könnyű. Azt a... Hát, van veled. Sajnálom gyerekek, hogyha nem hallatok. Ez erre lesz. Minecraftos videó is lesz szerintem. A much TNT, meg a Explosive plusz plusz moddal. 1.7.10-es. Starcoin? Yeah, my friend. Fuck you. Na, szóval első küldetésre sikerül! Első küldetés nem sikerül, gyerekek! Minek vettem én ezt föl? Köszönöm előtt történteket. Hát köszönjük. siessünk. Mindjárt lejár az a 10 perc. Gyerekek, köszönjük szépen, megint leestem a pálya aljára majdnem. Hát nem viszem, már nem viszek ki egy pályát csak ebben a részben. Na jó gyerekek, ebben a részben szerintem még egy pályát sem vittünk ki. Egyet se. Egy pályát sem vittünk ki ebben a videóban eddig. Hát minek feszed? Nem is kell, nem is kell. Végre eljutottunk a bosszig. Tuti meg, tuti megöl. Egy. ma! Ilyet tudjam miért csinálni, csak egy ennyi. Kettő. Yes, my bad. Hát gyerekek, ebbe a videóba csak egy küldetés bírtunk megcsinálni egészből. Null! Amúgy meg csak egy csillagot vettünk föl. kettő csillagot vettünk fel. Mit érdekel engem? Kinyílt nekünk a izé havas a Izé. Nem, ez nyílt két. Mi lesz? Miért kerültem át ide? nem működik. Ez nem működik. Gyerünk! Már majdnem. Sziasztok, cső már itt és köszönök.